Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, ya, Kalau nak klik animasi kita, ha serunya. habis mengajo sama habis. lah juga kata orang jatuh ni kan. Dok wano masih nak murid. Buruk baik kau lawa. lawan. Ambolah juga isteri bini abel. Ambillah juga suami tu laki adik Bapa Abe buat perangai gitu Abe marah je sama Abe Tidur tuan menteri Maya Nila juga bagi aku tahu PI pengahuan nafsu kepada kedi kamu. Malunya aku maka jelas kamu menikah dengan kamu menjadikan istri aku. Siapa kena aku bercakap luka dengan Tuan Menteri Sidewi? Siapa Tuan Menteri Sidewi mata tak nampak nyocorek pada kedi kamu? Tak sodok bila nak ambil benar hak masa dulu tak kalau mula. Masa diodoh ambil aku tak kira masa jadi rebuh mula. Awak kira jadi bulu ni Adik saya sungguh lapar di abis kamu Tidak tuan terima yang orang Mujib panggil lagi abis pada kiri aku Sekali ini aku sudah tahu doh baik atau mau Aku tahu kamu ni siapa dia tuan terima yang orang Abis kamu Yang ni lah juga abis bakit usaha sadu tak kalah mulut Adik rasa kecil hati Abang jangin Abang jangin Abang siamu Tidak tuan berterima yang murah Mu jangan pergi tubuh para karya aku Lagu ni buat kali membenci para karya aku Aku benci kepada diri kamu tuan berterima yang murah Jangin Abang siamu Janginlah juga dia Abang lah juga Adik saya sungguh pada dia Abang siamu Kita tak sedut sini lah Abang Kelekabut sangat kita lagi tepatlah juga istana negeri ade tidak sini ya tepat orang okay, kayo lego keluarga adik pun abe orang okay, kayo ergo juga mari abe kita pergi tidak tuan petri mayumora aku menyesal dan isah doh aku buat doli kepada adik aku tuan petri silewi aku tahu kamu ni tuan petri mayumora kamu asal rutuk kalau mulut kamu bukil lah juga kata mana siu biasa abe memang kata seramu abe <laughs> yang abe sebut abe betul lah juga adik saya ke abe betul lah juga adik cinta pada dia abe tidak tahu terima yang orang kamu baliklah juga tempat dulu asal dulu tak kalau mula kamu tuan terima Mayim Hora Asal dulu Asa silo Di kamu ni Bukilah kata manusia biasa Kamu hatu Gimana apa Tuan Kamu balik Tempat Asa dulu tak kalau Pergi Tuan menteri Mayim Hora Pergi nyanyi ambe nyanyi ambe kamu hari ni tuan terima yang mahara mu tunjuk rupa kamu yang aku nak tengok klik rupa kamu yang sebenar mu tunjuk aku tahu dah kamu ni bukan rupa ni kamu ada rupa lah juga asal lu tak kalau belum mu tunjuk Baiklah juga Abe mengajar kamu Berapa kali adik rayu pula ke dia Abe, Abe tak dengar Abe nak tengok kau rupa adik benar nak klik, aku nak klik Kau menteri main fora, aku nak klik Inilah juga abu padik sunabek Abe kamu selamat tinggal dan juga Abe Misalnya aku buat isteri Jemalai botomah wajar wano Nila juga bagi aku tahu aku nikah kahwin dengan Jemalai sahabatlah siapa aku bercerahuka dengan adik aku Tuan Puteri Sidewi. Aku lupa pada ke rumah tangga hidup menyesal nak isah hari ni aku nak balik tau di dalam lagi Kuala Dua. lah cukup adik aku Tuan Puteri Sidewi. Maklumlah saja aku dengan dia ni. Dapat anak do, dapat cucu, dapat keluarga riu sama geruk mito. Cukup lekat senilini maka kenyai tidur jiwa manis basuh. Adik Tuan Menteri Siti Dewi Adik Abang Sudah menyesal dah adik Maka Maka jauh selama sore Ah baliklah juga di tempat asal dulu tok kalau mula Maka kini tidur juga mana basuh selimut lindu Berkasih saya lah juga dengan keluarga Berkasih saya rego dengan anak baru Anak lama anak kasih saya cinta menyita di dalam kapur benar Di dalam seluruh tanah Jawa Amor lah juga raja muda lah semana Sihabuknya perut di Amor sore Sebab apa nak mau meraja seramu duduk dalam di dalam istana maka kenyang tidur juga tapi emang Gusti bunyi kata lah juga kau bangi. Habis kayak jelato, tak tahu kau hulu, tak tahu kau hile. Saiko bapak jin yang paling ganah. Dia mengucar dari kapu benar negeri, kucak kawasan lah juga istana. Hari ni amu nak kita tengok kelih dengan ayat pelumen dengan cakap ulama. Amu hari ni sekabuk perut dulu kalau amu tak pergi jumpa gitu, bapak dogo. Amu nak tanya bapak dogo, boleh kau tidak amu nak pergi belawai? pengasuh itu opok dogo pengasuh. Pati semua tuiku raja muda lah semana. Kuano tuiku nampak gaduh. Selama kini tuiku tak gaduh begini. Dengan pucak wajah muruk arna masa. Bapa tuiku raja muda lah semana. Pengasuh itu opok dogo pengasuh. Kalau setahun ni kat Kusina, nampak kami kena gila juga kerja sendiri. Kami kena pergi lah juga bunuh sendiri pengatur itu buat doko. Sapo dia tu aku nak bunuh. Tu koyak lah juga pada dipatik orang tua buat doko. Buruk baik cuma lawa patik lah sengguh tu dalai berkata dewa sa'alai tunggal sengguh tu dalai kata-kata patik dewa saya tinggal. Tu aku nak bunuh sapo tu ke raja muda. Begini pengasuh itu buat doko. Kami nak bunuh lah juga saya binatang jin paling ganas. Nyi mari dua nodok mengucar di kawasan di dalam negara Kuala Dua. tu Tuiku Raja mudo. Tak sebunuh lah tuiku. Soalnya anak jing peribaru ni. Biar pati bunuh sendiri. Tuan nama nak bunuh. Patik bunuhku. Pati rasa kalau kelahi bunuh. Tak habis makrik, tak habis Tu Tuiku tak sebuah sini. Tuiku baliklah bersama. Hidup sendiri ni bersama lah juga. tu tuiku makan seramu. Muka dia baru balik tu Tuiku. Soalan jin, soalan jin suruh patik. Baiklah juga. Aku orang tua pok dogong. Jin bukilah kata jin jauh-jauh. Bukilah kata jin tu bit di dalam gua tidak ada bukit hidup. Jin cuma jin kau se ibarat kata di dalam rumah tu lo. Jin aku nak panggil Said dengan Woyoh lah. Orang lain tak boleh bunuh Jin ni. Oh yang ngasai bakal boleh bunuh.